हम सभी अपने अपने जीवन में किसी ना किसी बोर्ड एग्ज़ाम्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स या फिर कोई जॉब प्रोफाइल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं and I am definitely sure कि अभी काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे क्या कभी आपने सोचा कि एक ही एग्ज़ाम एक ही जॉब प्रोफाइल के लिए कई वर्ष तैयारी करने वाले लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स में से केवल कुछ हज़ार या कुछ हंड्रेड ही इस प्रीशियस जॉब या एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाते हैं and if you are one of them then it's really good लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स में शामिल नहीं हैं तो क्यों नहीं है क्या आपने कभी सोचा कि what is the reason behind that life is all about uncertainty और ये बात आप सभी मानते होंगे लेकिन मैं नहीं मानता और इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में अनसक्सेस का मेन कारण है लैक ऑफ प्रिपरेशन अगर आप थोड़ा विचार करेंगे then you will came to know that it's all about lack of concentration. अब आप इसे अपने लाइफ के साथ रिलेट कीजिए और याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने अपने कैरियर की शुरुआत की थी कितने खुश थे आप कितने एक्साइटेड थे और कितने होपफुल थे लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नए नए सिचुएशंस ने आपके अंदर कंसंट्रेशन को कम किया और आप ये बात कभी समझ ही नहीं पाए आप तो बस इसी भ्रम में जीते रहे कि शायद मेरी तैयारी में ही कमी रह गई है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मेन रीज़न था कट थ्रोट कॉम्पिटिशन स्टडीज़ का pressure financial problem family problem fear of future fear of failure and many more ये सारे सिचुएशंस एक साथ आपके ऊपर आए और कई बार तो सफलता में मिल रही देरी ने भी आपकी एकाग्रता को कम किया आपको पीछे किया आपको अपना लक्ष्य बदलने के लिए भी फोर्स किया और फिर आपने क्या किया अपने आप को ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से घेर लिया कुछ घंटे और सो लें एक और फिल्म देख आएँ एक और फैमिली फंक्शन को अटेंड कर लें एक गेम पबजी का और खेल लें और यहाँ तक कि तो कुछ लोगों ने अपने लक्ष्य को ही बदल दिया we all are familiar that Rome cannot be built in a single day Facebook की एल्गोरिदम लिखने के लिए कई वर्षों तक अभ्यास करना पड़ा था एक एथलीट को 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ने में एक सेकंड के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए वर्षों की एकाग्रता और लगन लगी थी all these examples shows that in order to conquer your aim you must need concentration and hard work now you have to decide which is more important to you study और स्लीप मूवी और कैरियर डिसीजन इज योर्स आपकी सफलता और आपकी विफलता दोनों आपकी ही है अब आप समझ ही गए होंगे that life is full of certainty if you think and do negative you will get negative but if you think and do positive you will definitely get positive related with your life